გამარჯობა თუ ქვეყნის მომავალზე და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაზე მზრუნველმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაგიყადაღათ ანგარიში უძრავი და მოძრავი ქონება და თან ფინანსური სანქციების დაგაკისრად ესე იგი თქვენ არასწორად აირჩიეთ პოლიტიკური ძალა რომელსაც თქვენი დანაზოგი შესწირეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ის პარტია რომლის შემომწირველების არც ფინანსური მდგომარეობით დარჩენატანებით მოგელაძის უწება არ არის დაინტერესებული BTV სტუდია წარმოგიდგენ ჟურნალისტურ გამოძიებას, ნაციონალური შემომწირველები და თვალებახვეული თემიდან. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველების სია გამოაქვეყნა. 747-მა ფიზიკურმა პირმა მართლ პარტიას 17 მილიონი ლარი ჩაურიცხა. ამ სიიდან ჩვენ 100-ზე მეტი შემომწირველის ფინანსური და მატერიალური მდგომარეობა შევისწავლეთ. ჟურნალისტურმა გამოძიებამ გვიჩვენა მართველი პარტიის შემომწირველთაგან 27 პირი სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია დარეგისტრირებული და ხელისუფლებისგან 30 ლარიან დახმარებას ითხოვს. ამ პირებმა მართველ პარტიას 641440 ლარი გადაურიცხეს. შემომწირველთაგან 25 პირის საცხოვრებელი სახლი და სხვა ქონება იპოთეკით არის დატვირთული. მათ ვალების გასტუმრების ნაცვლად ნაციონალურ მოძრაობას 760935 ლარი აჩუქეს. ჩვენს მიერ მოკვლეული დოკუმენტაციით შემომწირულთაგან 7 პირის გონება დაყადაღებულია. მათ კი ჯამში 283,956 ლარით დააფინანსეს ნაციონალური მოძრაობა. ერთ-ერთ მათგანს, ჰამლეტ ამისულაშვილს სახლში მივაკითხეთ. აუჯობეთ. თავარდებით ბატონო. დიახ ბატონო. მოდი BTV სტუდიოდან ვარ შუა. აუჯობეთ. აუჯობეთ. აუჯობეთ. ამისულაშვილმა გითხრა, რომ ბიზნესმენია, სააქციო საზოგადოებაში წილს ფლობს. ასევე საწარმოს დირექტორია და მას ხელფასი 2000 ლარი აქვს. მე მაქვს ჩემი ბიზნესი. დიდი ხანია. დიდი წელია მაქვს სააქციო საზოგადოების მეცილება. ხელფასი სადაც 2000 ლარამდე მაქვს ხელფასი. მის გარდა თუ კიდევ რაღაც სხვა სხვა შემოსავალი მე მარტო ეს ეს ის ხელფასი რომელიც მე მაქვს. გამაგი და სხვა შემოსავლების კიდე რაღაც რაღაცა ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ამისულაშილთან სამსახურში მივედით. იგი დირექტორი არ აღმოჩნდა. გამარჯობა ბატონო ჰამლეტ. ჩვენ ტელევიზიიდან ვართ გუშინი ყვენ თქვენთან მოსულები. შეგიძლიათ რომ გითხრათ ეს საწარმო რა საქმიანობთ, რა საკეთებთ, რანაირად? რა დაგვათვალიერებინა თქვენი საწარმო და თქვენ რა საქმიანობთ აქ? აა რაში გაწყობა რა არის რა აგნებო დირექტორი ესა და დაგნებო იარაფ ტექნიკური დირექტორი ეს გაგებაქსო არაფერი აი გითხარი თქვენი რა საქმიანობთ აქ და ეს საწარმო რა საკეთებს აქ ავტოს რემონტის საქმე თქვენ რა საქმიანობთ აქ მე ტექნიკური დირექტორი ვარ ჰამლეტ ამისულაშვილი სააქციო საზოგადოება ავტომობილის სამშიფლობს წილს სააქციო საზოგადოების მთელი ქონება დაყადაღებულია და საწარმო არ მუშაობს. სააქციო საზოგადოება ავტომობილს სამშვიდობოს თან აქციებს. დიახ ბატონო, 2003-დან არის დაყადაღებული, 2005-დან არის საგადასხადო გირამდობა და 2009-დან ისევ დაყადაღებულია ავტომობილის სამთელი ქონება. ანუ არ ფუნქციონირებს ეგ ავტომობილი სამი რეალურად თქვენ იქიდან არ გაქვთ რანაირი შემოსავალი. ეს არ ამას, მაგრამ ხონკონდა გა. არა, 2003-დან მოყოლებული არ გაქვთ იქიდან შემოსავალი, იმიტომ დაყადაღებულია საგადასხადო გირამდობა წელს, ანუ ავტომობილის პროცესია და ნიცას რო არის 4 ნომერში, სადაც არის ა, ისე დაკარგულია. 4 ნომერში 4 ნომერში, მაზნიაშვილის 4 ნომერში. ო, ო, ტერიტორია დაკადაგებული. ტერიტორია დაკადაგებული. ამლეთ ამისულაშილმა დაგვიდასტურა, რომ მისი ქონება მართლაც დაკადაგებულია. არა, ადავა ეხლა წადებს თქვენ სიმას. კი, ადევს, იმიტომ რომ ეხლა ყადაღა ერთი ერთი ლარის რო კონდეს. იუნები მართლა ადევს ყადაღა, რომ შეგიძლია ნახო და ადევს ყადაღა. ვიცი ბატონო, ვიცი. ვიცი ერთი ლარის რო კონდეს დავალიანება, ერთი ლარის რო კონდეს დავალიანება რა, ყადაღა ის ავტომატურად ედება წარმოებას. აღმოჩნდა რომ ამისულაშვილი ხელფასსაც არიღებს და არც სახელფასო პლასტიკური ბარათი აქვს. შემოსავალია რამდენი გაქვს? ეს კომისარის სამსახურში ეგეთი იმის დასაბუთება რომ გქონდათ საშუალება 20000 ლარი გადაგერიც ხა? აქიდან თქვენ გერიცხებათ ბანკში ხო ხელფასი? აქ რომ არა არა მე მე ხელზე იღებ? კი. ხელზე იღებ. ხო მაგრამ კანონით რო ხელზე აღებ არ შეიძლება? არ გაუგია კანონით ხელზე აღება თან ეს. არა შეიძლება. ხელზე აღება არ შეიძლება კანონით. ხელფასის შრომის დანაშაულია. უკვე ორი წელია. ეს ამ არის აკრძალული კანონით. უნდა ჩაგერიცხოთ ბანკში. ანუ თქვენ რეალურად შემოსავალი არ გაგაჩნიათ, ხო ესე რომ ვთქვა. დასაბუთებული, რომ ბანკში ხარხების ბრუნვა არ არის თქვენზე დაფიქსირებული. თქვენ რა რა გინდათ მაინც მე ვერ აგვიწოდებს. ბატონმა ჰამლეტმა განგვიმარტა, რომ კომუნისტების დროიდან თანამდებობებზე მუშაობდა და ნაციონალურ მოძრაობას მაშინდელი გადანახული თანხა შეწირა. კომუნისტების დროდან დაწყებულიდან მე თანამდებობზე მუშაობდი, მე ყოველთვის კონტროლში შემოსავალი და ყოველთვის გადაფული ვარ. ხო, მაგრამ ეხლა ხო არ გავს. რატო არა მაქვს? მე შეიძლება 10 წლის წინ ადრე შენახული ვარ მქონდეს, არა? არა, შემოსავალზე ვამბობ. ხო, აბრა. მე სახში ინახავდი? ხო. ამისულაშვილმა მეტი დამაჯერებლობისთვის გვითხრა, რომ არა მხოლოდ პირადი, არამედ მთელი ოჯახის დანაზოგი შეწირა პარტიას. ჩვენ ბიუჯეტი იმდენია, გესმის რომ მაგ თანხას ერთ-ერთი შეგვიძლია შეაგროვოთ და გადავიწყოთ. მართლა ხო არ ვარო ოჯახში რა, ოჯახში ყველა მუშაობს ესმის. ყველა სამწოვანი ადამიანი. და მთელი თუ შემოსავალი ადებთ და გადავურთხეთ ნაციონალურ მოძრაობას. როგორ შეიძლება გასა გამოგებინეთ ერთი რა რა რატო რატო გიგვით? რატო გიგვით რა რა მოხდა? ანუ თქვენთვის ოჯახზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაციონალური მოძრაობის კეთილდღეობაა ეს დიახ ბატონო დიახ როგორც გაირკვა ბატონ ჰამლეტის შვილი ეთერამისულაშვილი ქვემო ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის დავით კირკიტაძის ადმინისტრაციაში მუშაობს პარტიის ოცემ ამ პარტიას დამთავრების ხელმძღვანელობას ეგაც არის ჩემი ახლობლები მუშაობენ შემით ახლოს არ ჩემი შვილი მუშაობს მაგათ იმაში რა ქვია აა სექტორში. ახლა ახლობლებო მაქვს ძალიან და ძალიან ბევრი ჩემ სამეგორო მუშაობს აკვარტიაში და ახლა გამოგო თქვენი ქალიშვილი, რა ქვია, თქვენ ქალიშვილი? ეთერიან სლოში. ეგ რაიონულ ორგანიზაციაშია? არა, გუბერნატორის თანაშემწეა. ვალოდია თურმანაული ახმეტაში ცხოვრობს. ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დანაზოგიდან 43000 ლარი შეწირა. გამარჯობა. გამარჯობა. ვალოდია ბრძანდებით, ხო? გამარჯობა. გამარჯობა. გამოდიოდა. აა შეკითხვები გვაქვს თქვენთან. რუსია რუსია საქმე და თქვენ რო გადარიცხეთ ნაციონალურ მოძრაობაში 53000 ლარი. მაგასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ კომენტარი გააკეთოთ. ნუ რა კომენტარი მინდა მაგაზინი. ის კონდა დანაზობი ჩემის. ახლა 53000 ლარი თქვენი დანაზობი თქვენი დანაზოგი როგორი ხო? რა თქმა უნდა სალაროსინაგების გაჩვენებით რამენი აქ თურმანაული მძღოლია მას საკუთარი ავტობუსი აქვს მისი თქმით 43000 ლარიც მძღოლად მუშაობით დააგროვა და მერე არჩევნების წინ ნაციონალურ მოძრაობას აჩუკა აა ისეთ რა არის თქვენ არანაირი შემოსავალი არ გაგაჩნიათ არაფერი რატო არ გამოჩნდი ავტობუსი სამაგ და ავტობუსი ძიახ და ავტობუსით რომ მოძრაობთ იქიდან გამომდინარე და იქიდან დაგიგროვდა 53000 ლარი რა ზოგი იქიდან ზოგი იქიდან ბატონმა ვალოდიამ აღიხსნა, რომ ძღოლს, რომელიც მუშაობას არ დაიზარებს, სრულიად თავისუფლად შეუძლია იმდენი ჟოვნოს, რომ ფავორიტ პოლიტიკურ მოძრაობას 43000 ლარია ჩუქოს. ჩემი მქონდა კაცო, მაგის ზედავატირე მაგისა. მუშაო მთელი ცხოვრება. საკუთარი ავტობუსი მაქვს, საკუთარი ავტობუსი. ბათუმში რომ მივდივარ არა, რომ მივდივარ. ერთ დღეს წავალ, მეორე დღეს მოვალ, დაუშვათ ჩავეყვანე ექსკურსია, დავტოვე და მეორე დღე უნდა ჩავიდე. 2000 მაინც ფულს მოძლევენ. დავუშვათ. სამასვალით გავდივარ. იქ არა მაქვს სამუშაო, იქ ამუშაო. რა ვიცი, აბა საიდან 43000-ია ლაპარაკი ბიჭი, ფული. 43000-ის ფული, ფული ფულად არ მიგაჩნია? ფულია მაგიზე დავარ. ვალოდია თურმანაული სოციალურად დაუცველთა ბაზაშია დარეგისტრირებული და მას მინიჭებული აქვს 95340 ქულა. არა, კიდე რა არის, თქვენ დარეგისტრირებული ხართ სოციალურად დაუცველთა პროგრამაში. ანუ სახელმწიფოს განთხოვით რომ სოციალურ დაუცველია რომ ვინათქო ო დარეგისტრირებული ხარ და გერარის? ნუ გეკადრიო. სანაწერი. ვალუდია თურმანაული გაქვთ 95340 ქულა. არა, გენეცოდი. მე არავითარი განცხადება არ შემიტანია, არც არავითის მეთქოვია დახმარება. იზღადა გრჩენია ვთქვათ, რომ ქართველი სოციალურად დაუცველი, ყველაზე მდიდარი სოციალურად დაუცველია მსოფლიოში. თურმანაული მიიჩნევს, რომ 43000 ლარი იმდენიც არ არის, რომ სალაპარაკოდ ღირდეს. 43000 იმაგეზე დავატირე, რა არის სალაპარაკო? 24-ი კიდე ერთხელი 35000 მივიც მაგეზე დავატირე. მანეთ. უო, მანეთი, აბა, მარა. ვალოდია თურმანაული სიძე ვაჟანას ყიდაშვილი ახმეტის გამგებლის პირველი მოადგილეა. ამ საშარო საქმეში ბატონი ვალოდია შესაძლოა სიძის ხათრით გაეხვა. ვაჟა ხან შეიძლება სამი თვე გავიდეს, რომ ჩემთვის ვერ მოიცავს და მე იმისთვის ვერ მოიცავ. კაი. ყარაგონია ვისმის რომ ვაჟას ნაჩუკარი მქონდა ის ფული. ზურაფილაშვილიც ახმედელია. მან ნაციონალურ მოძრაობას 55000 ლარი შეწირა. ბატონო ზურაბ რა არის თქვენ გადაიფული 55000 ლარი. დაი. შეგაიჩი თქვენ 55000 ლარი. ეს ინფორმაცია საჯარო. საჯარო ინფორმაცია არის. არა მე ცოტა მეტისაა გადაიფული თქვენ და შექსი. ზურაფილაშვილის ვაჟი ყვარლის პოლიციის უფროსის მოადგილეა. იგი თანამდებობის პირთა დეკლარაციას ყოველწლიურად ავსებს. მას მითითებული აქვს, რომ გასულ წელს მისმა ოჯახმა 32000 ლარი მიიღო, ხოლო მართლ პარტიას 55000 ლარი შეძირეს. ეს 54000 ლარი როგორ გადაიწყეთ თქვენი შვილი არის საჯარო პირი, ყვარლის პოლიციის უფროსის მოადგილე. რომელიც ყოველწლიურ ზავსებს დეკლარაციას. თქვენ э, საერთო ჯამში გქონდათ ფელო ჯამს 32000 ლარი შემოსავალი. წინა წელს დანაზოგიც არ ქონია თქვენ. ანუ ეს 50 მითითებულია დეკლარაციაში. ზურაფილაშვილმა გითხრა რომ მან დედისეული სახლი და 150 ცხვარი გაყიდა და მიღებული შემოსავალი მთლიანად ნაციონალურ მოძრაობას გადაურიცხა. მე სახლი გავყიდე ხო წელს გავყიდე სახლი მამაპაპის ეული სახლი დედა გარდამეცხოვს და გავყიდე ეს სახლი ორ სახლი ეს სახლი გადადით და ნახეთ აღმეტაში 45000 ცოტა მეტაცაც გავყიდეთ ცოტა მეტაცაც რამდენი ადგილი გავყიდეთ რა თქვენი საქმე როგორ გავყიდეთ არაფერი არა რა თქვენი საქმე აუცილებლად გითხრათ ტორგიცაც ხვალდა ცხარი და ცხა 150 სული ცხარი გავყიდეთ 150 სული ცხარი ტორგიც აყვა გაშებული და ახლა მაისში მანა წავიდე მანა გავყიდეთ სამჯერ გავყიდეთ უფლება რა მაგავყიდო ხო არა გავყიდეთ აბა მაგას გეუნები არაბები და ისინი და ჩალიჩუ იმას არ გავყიდეთ გავატანე ჩვენ თათრებს თუმცა აღნიშნული სახლი საჯარო რეესტრის მიხედვით ჯერად ზურაფილაშვილს ეკუთვნის. ამის მიზეზად გვითხრა, რომ ყიდველი თურქეთში წავიდა და სახლის გადაფორმება ვეღარ მოასწრო. ანუ შვილი ხوارის საჯარო სამსახურში პოლიციის მოადგილე საჯარო სამსახურშია და ანუ ისწრება დეკლარაცია საფუძვის ბოლო რა რა არ შეასწრება შვილი მომწარი არა თქვენ რომ ამბობთ სახლი გავყიდეთო და ვენახეთ ეხლა გავყიდე კაცო ეხლა გავყიდე 2-3 შვილი ის კაცი წასულია თურქეთში ბიზნესმენია იყიდა ის ჩემ ფული მოუცა და წავიდა თურქეთში გადადით და ნახეთ რა ჩემს სახლს დაცლილი მაქვს სახლი ცენტრ არა არა გავყიდეთ ის ფული ადექი და შეიტანეთ ნაციონალურ მოძრაობას ეგ ჩვენი საქმე რა არის კაცო ის ფული შევიტანოთ სხვა ფული შევიტანოთ თქვენ რა საქმე სხვა ფული არ ქონდა როგორ მე მქონდა კაცო ცხრა მეყავდა და გავყიდე მე გიცხარი 150 წული ხო გივიშაშიაშვილი ზურაფილაშვილის მძახალია მისი შვილის სიმამრი მან ნაციონალურ მოძრაობას 60000 ლარი შეწირა ბატონ გივის 2004 წლიდან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინკას ვალი აქვს და მიწის ნაკვეთიც დაგირავებული აქვს 60000 ხარ გაქვს ესქი აღებული ხო ესქი აღებული ხო მე ესქი მაქ აღებული თუ ისა მაგრამ ეგ არის ჩემი არა ეგო არ არის საქმეები თუმცა ანუ აბარაგი 1000 ლარი რეალურად თქვენი ფული იყო ეს რო შემოწმებობა გაგიწევთ ეგეც ჩემი საკონტრაქტო ეგეც ჩემი საქმეა ჩემი იყო ხისი იყო ეგა ეგო არ არის საქმეა ზურაფილაშვი სადაა ხული ანუ ა ზურა მე მეხმარები იქით მე ვარ სიმამ მე მეხმარები იქით და იმას რა უნდა მოეცა აა რომელი ბანკიდან გადაიარე არის თვალები ახული შევედი გამოედი სხვა არაფერი არ არის რატო? არაფერი არ იცინის. არა, კი არის. მოდი ჩემი შვილის სტოლები ხარ და არაფერი არ. კარგი. ხო, სესხისთან ხარ ამდენი? ხო. სესხი. სესხი ახლა 1000 სესხი მაქვს მიღებული და რომელს მეუნე? აი, ჩვენ ნახე. ფინანსურობისაც აღებული მაქვს. კი, ბევრი მაქვს აღებული. ვენახები მაქვს მე და აღებული მაქვს. აი, ფინკაში რამდენი? ფინკაში აღარ მაქვს, ბევრი მაქვს აღებული. რამდენი? ჩემი შვილები თელესუფლებაში მუშაობენ. დიახ. საჯარო ჩემი ახლობლები მუშაობენ ხელისუფლებაში მე თემ დღე გამოსნება ჩემი გუშაო ამ ხალხთან ამის გვერდზე ზურაფილაშვილი ახმეტის გამგებლის კობა მაისურაძის დისკმარია იურისტმა დავით გაბრიჭიძე მოიკვლია რომ ნაციონალურ მოძრაობას ზურაფილაშვილის ბიძა ნუგზარ მაისურაძეც 52000 ლარით დაეხმარა ნუგზარ მაისურაძე არის ახმეტის გამგებლის კობა მაისურაძის ახლო ნაცნობი ბიძაშვილი საერთო ჯამში э, ბატონი ზურაბ ფილაშვილის პოლიციის თანამშრომლის ოჯახის წევრებმა და ახლონაცებებას მამამ სიმამრმა და ვიძამ 167000 ლარი შეწირეს ზეთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ ინტერვიუსთვის ყვარლის პოლიციაში ზურაბ ფილაშვილის შვილს, ასევე ზურაბ ფილაშვილს მივაკითხეთ. მორიგე პოლიციელი მას შიდა ტელეფონით დაუკავშირდა. ჯერ არ ცალია და დაელოდეთო. გითხრა მან. ბატონი ზურაბ ვენთან არის მოსული ერთა BTV სტუდიიდან, მაგრამ არიცი BTV სტუდიიდან ვარო და ნახავთ. ზურაფილაშვილის ინტერვიუსთვის მოსაცდელ დერეფანში 2 საათი ველოდით, თუმცა უშედეგოდ. გასპელმა ჯემალ ბექაურმა ნაციონალურ მოძრაობას 35000 ლარი აჩუქა. მისი საცხოვრებელი ბინა ბანკში იპოთეკით არის დატვირთული. ჩვენ მას სამსახურში მივაკითხეთ. ბექაურმა გითხრა, რომ ბანკში სახლი მეგობრის ვალის გამო დააგირავა. ბატონო ჯემალ, გამარჯობა. 35000 ლარი მოგადარეთ. რა? 35000 ლარი. თქვენ მიხართ? BTV სტუდიიდან ჟურნალისტი. ხო, მაგრამ ეს გადავწე შეიძლება რადიო. თქვენ გაქვთ ისე გადარიც, ხო? კი, და ბინარო პოთე კითარი დათურთული. ხო, მეგობარსა თხოვა მეგობარმა და მეგობარის გულისთვის ჩავდი. გაქვთ ხო იმდენი შემოსავალი 35. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხელფასის განაზოგი და აი მე ძალიან ხოთ რა ჩემი პირად საქმეა და თქვენ არაფერი არ მისაქმეა და მე კიდე გითხარ თუ ნამდვილად ვერაფერს ვერ მეტყვი გამაი 35000 თქვენ პირადი დანაზოგი იყო კი ჩემი პირადი ფულია სესკი არ მომიდია სესკი მიგდობა სახლი ჩაუდი ახლა ხო არა როგორ არ შეიძლება მაღაზია კი არ გედავებით კაცო არა სესკი არ გეუბნები მაღაზია არ გედავით მე მაინტერესებს ეს 35000 ლარის წარმომავლობა ხო ჩემი ფულია თქვენ ეხლა თუ სისტემატიურად ფინანსებს ხოლმე? აი, არ ძალიან რა დედას გივიქცები რა. მაგ შემოსავალი რა იმდენი რა, იმაზე მეტი მაქვს კიდე რა. სულ გიჟი არ ვარ გადავყარო რა. სხვა ბინებიც მაქვს, 4 ბინა მაქვს. კომპიუტერში არ ჩანს კიდე ახალი სხვა ბინები მაქვს, მაგრამ არა მაქვს ახალი დარეგისტრირებული და არ ჩანს ეს სხვა ბინები. ზღვაზეც არ მაქვს ახალი თბილისის სამამი და ატენკერი სამი სახლი მაქვს. ერთ-ერთი რომ ჩამოვიდო რა მოხდებოდა? გარდა არაფერი არა, რადგან ამდენი სახლი გაქვს, ესე იგი მართა кай შემოსავალი გაქვს, ხო ბუნებრივია. გამდილეთ მაქვს. მაგრამ გაიწოდია ეს 50000 დოლარი ჩემი საფუთარი მანქანაა რა იცი ესე მაგრამ აქ შემოსავალი ხა რატი კაკაბაძემ ნაციონალურ მოძრაობას 25000 ლარი შეწირა. იგი ხან მამასთან ათევს ღამეს, ხანაც ბებიასთან საბურთალოზე. იგი მადნეულის კონტრაქტორი კომპანიის Crossroad Trading-ის დირექტორი გახლდათ. თუმცა როგორც მამამისმა მიხეილ კაკაბაძემ გითხრა, მის კომპანიას ამჟამად მადნეულთან კონტრაქტი გაწყვეტილი აქვს. გამარჯობა. რატი კაკაბაძის мама ხარ თქვენ? მე ვარ. რატის ვეძებთ, რატის ნახვა გვინდა და მისამართი ეს აქვს მითითებული და. და კი. და კვარცითთან და მადნეულთან აქვს შეხება მის ფირმას. ისე ქონდა? ისე არა, კი, მაგათემსახურებოდა. მაგათემსახურებოდა. მაგათემსახურებოდა, ამ წუთში უბრალოდ მაგ ვარი უთხეს მაგათ და წამოვიდნენ ახალ ფულს. თავისი ბინა რადგან არ აქვს, კარგი შემოსავლები არ არ აქვს ესე იგი, ხო? დიდი რაღაცა, აი დაბარია. ანუ ცოტა აქვს შემოსავალი. ხალე, რაღაცა სხვა არა. დიდი რაღაცა ისეთი არა, ხო, ფიერი არა, მაგრამ ხო მაძღარიც არა. თქვენ იცით რომ თქვენმა შვილმა 25000 ლარი გადაურიცხა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, იცით ესა? ბოდიშ. აი ეხლა ხან. არა ხარ საქმის კურსში ხო? მაგის ფირმამ გადაიწყა 25000. არა თვითონ. თვითონ ახლა თვითონ რაღაც მასურულებელი დირექტორია და ანუ შემოსავალი ქონდა ამდენი რო ამდენი ამ ხელათანხა გადაერიცხა იმას ფირმას ექნება შემოსავალი გურამ ჟივიძეს კასპში ვალუტის ჯიხური აქვს მან ნაციონალურ მოძრაობას 56000 ლარი გადაურიცხა ჟივიძის მთელი ქონება სახელმწიფომ დააყადაღა საგადასახადო გირავნობა როადებს ფოსტოს ფონდებას საგადასახადო ინსპექციის მიერ 2019 არანაირი გირავნობა არა გირავნობა იყო უბრალოდ საგადასახადო და ცოტა იყო და დარჩენილი და უცბად მომხსენი სადა გადავიხადე რაფერი გურამ ჟივიძე კასპის გამგებლის კახა ხაჩირაშვილის მამის მეგობარია კახა ხაჩირაშვილი გლდანში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატის ნიკო ხაჩირაშვილის ძმაა კახასთან ახლოს ვარ ჩემი კახა აი ამ ხელმძღვანელობა კახა ვინა შირი ვინა გამგებელი მამამისთან უფრო კახას მე და მამამისი მეგობრები დაღდა მეგობრები ვი არ გავა ისე რომ სუპრაზი არ ვიდნენ და ორი არ ამჭებს. მე და ქახა ხუმრობ ჩემგან. აი ძალიან ახლოს ვარ დღეს აი პატარაობიდან ერთთავად გავდივარ კახხასმა ხო ნიკო ხაჭიაშვილისა და ჩვენი კახხაჭიაშვილისა და გურამ ჟივიძემ გითხრა რომ თანხა რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას შეწირა მას არ ეკუთვნოდა თხოვეს და გადარიცხა რეალურად ხა ამ ვიცი როგორ ხდება რანაირად ხდება რო თხოვეს და გადარიცხა რა პრობლემაა ხო რა არის ოქაცოდი რა გოგო კახი ბიჭიკაშვილი კასპის რაიონის სოფელ ხოვლეში ცხოვრობს მან ნაციონალურ მოძრაობას 50000 ლარი შეწირა. ჩვენ მას სახლში მივაკითხეთ. გამარჯობა. ბატონ კახი, შეკითხვა გვაქვს თქვენთან. თქვენ გაქვთ 50000 ლარი გადარიცხული ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე. გამდილოთ ესეა, ხო? და ეს თანხა საიდან მოიტანეთ? მიმოცათ როგორ ამ თემაზე ბიჭიკაშვილმა კამერასთან საუბარი არის ორვა ამიტომ ჩვენი სფარულად ჩავწერეთ ის ამბობს რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ნდობით სარგებლობს და პარტიის ანგარიშზე გადასარიცხი თანხაც ამიტომ მისცეს ვინ მოხდათ ეს გული დინკოვად ეხლა რა თქმა უნდა მას ლაპარაკები და ისა რა რა რასაც ხსნის კასპელია რა ნიშნულობა აქვს ვიარა ეჩენზე გაგაიც მიცემა ის კარგაიც რომ თუ არ წახვიდი რა მოდი მომეცეს გიხოც იციან რო რა ვინი ვინ ადამიანს წარმოადგენს ალასაც პარენდენ დიდი კასპელმა ინდივიდუალურმა მეწარმემ პაატა გაბოძემ ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე 60000 ლარი გადარიცხა მან ინტერვიუზე უარი გვითხრა. მოიმიზეზა ნაციონალურ მოძრაობას რომ ფული გადაურიცხა, ის სხვა პაატა გაბოძე არისო. ეს გაბოძე პაატა სხვა იქნება, კიდევური გაბოძე პაატა. აბა თქვენი ინდივიდუალს არ ვარ. ჩვენო მე ვიოთ. აა სხვა. ნუთხო. მე პროგაი გითხრა კიდე და ეს აღკარაც თქვენ გასა. მე გავს. გაბოძეს საჯარო რეესტრიდან ამოღებული მისი პირადობის მოწმობის ასლივა ჩვენით და ამის შემდეგ აღიარა, რომ 60000 ლარი მართლ პარტიას მართლაც მან გადაურიცხა. აბა რა გაინტერესებს? ანუ ვენ ყოფილს ხარ 60000 ლარი რო გადარიცხეთ პატრიონალ მოძრაობის საინტერესო რა არის თქვენ? საინტერესო ის არის რომ ეს თან ხამ პირადად თქვენი იყო თქვენი სრული გადარიცხეთ ვინმე დაგაძალა გადაძალება ახლა დაძალება რა ხო თუ როგორი იყო სრული გადარიცხეთ რომ დახმარებით როგორი იყო ეგ როგორ გითხრათ რა ვიცი რა ვიცი როგორც იყო ახლა რა საჭიროა ახლა მაგერზე საუბარი რა ვიცი მე გონი ზედმეტია ძალიან დიდებოდიში რა მეჩქარებას დაგებოდებია ამ სახლის მეპატრონე ზურაბ ნონიაშვილია იგი აქ მეუღლესთან შილებთან მშობლებთან და დასთან ერთად ცხოვრობს მან ნაციონალურ მოძრაობას 53000 ლარი გადაურიცხა. ნონიაშვილები სახლში არ დაგხვდნენ. ჩვენ მისი ბიძა და ბიცოლა გვესაუბრნენ. ნი ნათესავია? მაზრიშვილია, მაგის იმამა და ჭაი ჩემი კლავი ძმები არიან. და იმიტომ მე კი არ ვიცავ, მაგრამ მე გეუბნებით რომ მაგას იმის საშუალება ნამდვილად არ აქვს რომ მაგას აკეთებს ფული სადღაც გადაერიცხა რა არა რა შვილო ვიღაცამ რაღაცა ამის თარგებულა ან რაღაცა პენსიონერებს გადაურიცხაო ფულიო? დია. რამდენიო? 53000. შენ შემოგებლე რა. 53000 შეკონა წავედო საქსე კიდე დაჭუროსა. თე თავებობა საქმეთან აგდებდა და იმი ბაგის რო. ვაიმე, გაგიჟდება ბიჭიკო. არა, რა. ხა, გაგიჟდება. აი ეგეთი. არა, რა. დამბიჯერე. ეგაი არ დაგიჯერე. როგორ თქვა? ეგ რასაც თქვენი ძახი თუ ვიღაცამ ვიღაცის სახელი და რაღაცა გააკეთა რომ აი მე ჩემი სახელი თქვენ მომეც და გადავგიე ეგ არ ვიცი მაგრამ ზურას მაგის საშუალება ერთის 200 დოლარი მარტივს ვიღაცას ეგ თქვენი ნახობელი არ არის მაგრამ ნაცავთ მოკვდება და უთulis და უთulis რომ ბავშვი მინდა წავიყვანო გორჯომში და უგონდ უგონდ გამიგზავნე თული არა გურამ ბექაური სოციალურად დაუცველად არის დარეგისტრირებული. მისი სახლი პროპრედიტ ბანკშია დაგირავებული. საქართველოს ბანკშია დაგირავებული კასპში საკოლმეურნეო ბაზართან მდებარე მისი შენობაც. მან კი ნაციონალურ მოძრაობას 55000 ლარი აჩუქა. ჩვენ მას ტელეფონზეც ვესაუბრეთ და პირადადაც. სატელეფონო საუბრისას გითხრა რომ ნაციონალურ მოძრაობას სხვისი ფული გადაურიცხა. თხოვეს და გადარიცხა. 2 აგვისტოს საგავდ გადარიცხული 2012 წლის 2 აგვისტოს 55000 ლარი. კი ბატონო. იახტა. კი ბატონო. ანუ ეს ეხლა ამდენი ანუ ამდენი შემოსავალი გაქვთ თქვენ? შემოსავალი ზოგი დახმარება ზოგი რავით. თანხა თუ კონდა 55000 ლარი სესხლიდან შეგჭირდათ. აა ეს თანხა უკვე გადადებული იყო, თანხა უკვე გადა გადარიცხულიყო ისე იყო რა ქახსიო არა პარაფებს შეგარიცხულებოდა აა უნდა გადარიცხულიყო თქვენ ნაციონალებსი გაქვთ ხო ეს გადარიცხული კი კი ანუ ეს მოგცა ხომამდე გთხოვოთ გადაგერიცხათ ხო რა თქმა უნდა ხო შემოწმება გავაკეთეთ კონტროლის პალატა თავის სასამართლოებით, პროკურატურით და ყველა ორგანოთი, რომელსაც კი შეუძლია რაიმეზე გავლენის მოხდენა საარჩევნო გარემოზე,